言名をするとき、フランス語でどんな風に文章を作ったらいいんですかと思ったら、このビデオの中で3つのストラクチャーを教えたいと思います。初心者向けのビデオなんですけれども、最後まで見てください。それでは早速始めましょう。1番目のストラクチャーなんですけれども、日本語だと主語、形容詞、動詞ですね。フランス語の場合は主語、 動詞形容詞です。例えば、私は嬉しいです。Je suis content. Je は主語、suis は動詞、で、content は形容詞ですね。だから、そういうふうにたくさん文章を作れると思います。例えば、Je suis grand. Je suis petit. Je suis rapide. Je suis lent. わかりましたかじゃあ、例えの方に行きましょう。怒るは énervé. Kanashi wa triste. っていうふうに言うんですけれども、どんなふうに私は怒っていますを言ったらいいんですかコメントの中で教えてください。で、どんなふうに私は悲しいですを言ったらいいんですかコメントの中で教えてください。二つ目のストラクチャーの方に行きましょう。名詞を使うときに、その前に限定詞を使わないといけないです。 tatouez pas, je parle le français. Desne, toka, je mange une pomme. Desne, je wa Shugo mange wa doshi, une wa. Kendeshi, des pommes wa. Meishi desne, dakara, je mange pomme. Janakute, je mange une pomme. France nakade. to no no de, こちらはそういうテーマについて話してますので、ぜひぜひクリックしてください。じゃあ、je mange une pomme, je conduis une voiture, je vois un chat. を言えます。じゃあ、例えの方に行きましょう。犬はien。だから、私は犬を触っています。どんな風に言えばいいんですかコメントで教えてください。 3番目のストラクチャーなんですけれども、自分じゃなくて、je ななじゃないと、どんな風に見てることについて話したらいいんですか ?2 つの言い方があります。1番目なんですけれども、せ。実際は長い方は、ceci est 例えば、ceci est bien。でも、テキストの中で使っている言い方ですから、話すと、フランス人は短くして、c'est っていう風に言います。例えば、c'est bien, c'est un livre, c'est u c'est une guitare. こんな風に言えたら似ているものを見せるようになってます。フランス人の子供は最初にフランス語を話そうとしている時にこんな風に始まります。せ、せ、une bouteille とか言いますね。だからみんなも子供のように学んでみてください。じゃあ、例えの方に行きましょう。青いは ブルーなんですけど、どんな風にこれは青いですって言ったらいいですかコメントの中で教えてください。2番目の部分なんですけれども、たたたありますとか、たたたいます。どんな風に言えばいいんですか教えたいと思います。例えば、誰かいますって、il y a quelqu'un。il une voiture. 限定詞が出てきましたね。Il y a une voiture, il y a une vache, il y a un ordinateur, il y a une caméra, こんな風に言ったらいいです。だから何かを列挙するときにそれを使ったらいいです。泥棒ってボ o ルなんですけれども、泥棒いますってどんな風に言えばいいんですかコメントの中で教えてください。じゃあみんなは簡単な文章を作るようになりましたので、ぜひぜひそういう形を覚えてフランス語の勉強を頑張りましょう。それでは、ありがとう。